сот прокурорда бет жоқ өйткені олар білет бізді саясаткерлерді белсенділерді заңсыз соттап жатқан сондықтан олар беттеріне медициналық бетперде тағып алады прокурорлар басын тығып отырады ал егер олар өздерінің үкімдері э, шешімдері заңды екенін білетін болса қорықпай сотты онлайн өткізбей халықтың алдында бізді масқара қылып жерге кіргізіп соттап жіберетін еді түптің түбіне келгенде ақордада тоқаевтың қасында жүрген оққағарларды білет оның заңсыз президент екен оның нағыз барып тұрған тиран фашист екен ол террорист өз халқын өзі аямай қырып тастаған адам қайтып жеті жыл отыру керек мен оған келісе алмаймын ұялмай қызармай орыс тілі жылын жариялады қазақша сөйлегендердің түгел радикал деді қытайды қақпамызды ашып тастап кіргіземіз жүре берсін тайраңдай берсін деді бұдан артық шыдауға болмайды мен алып шығыңыздар басқаларын алып шығайық бейбіт тұрайық тоқаев мына парламентті заңсыз сайланған ұрылар парламентін таратсын да жаңадан мәжіліс сайлауын жарияласын өзін ұлы демократ ретінде көрсеткісі келіп жүр ғой демократ бол бола алмадыңыз ба онда чемоданыңызды жинаңыз да ресейге немесе қытайға болмаса солтүстік кореяға тайыңыз ақ жол ал біз демократиялық мемлекетті өзіміз құрып аламыз егер де осы видеоны сілтемесін жан жаққа таратып жақтастарды жинап алматыға келетін болсаңыздар мен жатқан түрмеге келетін болсаңыздар қолдарыңызға плакат ұстап соңына дейін тұрыңыздар мені шығарғанша ал мен аштық жариялаймын осы жолы 25 тәулікке қамай ма бір жылға 5 жылға он жылға қамай ма аузыма тамақ алмаймын олар келіссөзге дайын ба шығара ма онда аштықты тоқтатам. сіздер қайтпай тұрып алыңыздар бұл жерде табандылық керек бәріміз бір біріміз үшін тұратынымызды көрсетуіміз керек Тәбәрші тәкаев халық мені жек көреді екен деп түсінсін түптің түбінде нұрсұлтан назарбаевқа саддам хусейннің қасым жомарт тоқаевқа муаммар каддафидің ал анау күрке тауық пен үйрек ерінге чаушескудің күтіп тұр ол тағдырды мойындамай ма онда чемодандарын жинасын кетсін тіпті чемодан ма, кетпеймін десе елді қимаймын десе онда демократияға бет бұрсын халқымен санассын осы менің талабым видеоның сілтемесін тарата отырыңыздар кеші жарық ешкісі ары